Magandang araw Pilipinas, nandito naman tayo sa George Sar Vlogs. Uh, mga kababayan, kung hindi pa kayo napag-subscribe, paki-subscribe naman po at i-like, i-share at saka mag-comment sa ibaba. Ito po ay uh, balita sa Maharlika TV, March 30, 2022. Biro nyo kababayan ha? <laughs> Itong si Manny Pacquiao. Ang sabi dito sa balita, Pacquiao Camp naghamon ng pustahan. Lini plus 5 million votes versus BBM. Ay nako. Kampo raw ni Pacquiao naghamon mga kababayan ng pustahan. Ang sabi dito mga kapatid, isang grupo ng sugarol Pati sa garot lang nakikipagkuhan sa putuhan mga kabayan ha. Isang, di ba bawal ang magsugal? Isang grupo ng sugarol mula sa kampo umano ni from the standard bearer Senator Manny Pacquiao ang naghahamon ngayon ng pustahan kung sino ang mananalo sa pagkapangulo sa darating na May 9, 2022 elections. Talaga naman, oo. Pati ganyan, ginagawa ng sudal mga kabahay. Siyempre naman hindi lang 5 million ang differential lang ni BBM at saka si Lini. Ngayon pa lang eh, 61% na yung latest survey ni BBM. Samantalang si Madam Lini ay 19% lang. So ilang million ang diferensya doon? 45% mga kababayan ang diferensya. Ayon sa source, desidido ang kampo ng 8th Division Champion na patunayan na pwede pang matalo sa eleksyon si Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit ito ay sa pamagitan lamang ng pustahan. Ay nako, talaga naman <laughs> oh. Matatalo sa pagit ng pustahan si BBM mga kabayan. Sa palagay nyo ba mangyayari yan? Magpustahan lang sila pero sa palagay ko, 100% ang mananalo ito si BBM mga kabayan. Basta ba plus 5 million votes kami kontra kay BBM, sabi ng isang kilalang sugarol na madalas nakakita ng boxing champ. Ay nako naman. Basta ba plus, plus 5 million votes kami kontra kay BBM? So ibig sabihin, uh, may andik may uh, handicap na 5 million si ano si Lini. Kung matatandaan, minsan na rin lumabas sa mainstream media at social media ang balitang pinaglalabanan na lang ngayon ang number 2 position at ito ay dinadaan na lang sa pustahan mga kababayan. So pwede, pustahan sila pero kung magkano naman ang pustakaya, mga kababayan. Ngayon, halos may isang buwan na lang bago ang inaabang halalan lalong tumitindi. Tayaan ngayon. Napaka. Sa pagkakataong ito, hindi lamang number 2 ang pinaglaban kundi tatalonin mismo ni Marcos kung may plus 5 million votes para sa kalabang presidensya boy. Ito malakas ang pusta ngayon. Ha? Kung si Marcos ay may 19 million votes lamang, mata matatalo siya sa pag sa plus 5 million votes kung may makuha ng number 2 presidential kunwari, kunwari ha, ah, kung may kunwari dito mga kapatid, kunwari si Lini ay may 16 million so panalo na po ang kapustahan kay Lini kasi kung may plus 5 million, ang total niya ay 25-21 million mula sa makuhang nakuhang 16 million votes. Tama naman. Kailangan kung sakaling 20 million si BBM at nakakuha ng 16 million votes si Lini, panalo na yung kapustahan ni ano, yung sugaron na yon, di ba? Paliwanag naman ng isang high-stakes ruler sa casino. Nabatid na umaabot na, mga kabayan, umaabot na ngayon sa milyon ang pustahan sa industriya ng manunugal dahil maraming sugarol ang nagkakasahan na ang kani-kanilang taya. Siguro milyon, bilyon ang pustahan dito. Napakalaking pira ang talagang pag, sa paglalaban nila kung sakali. Samantala, isang junket operator ang nagsabi na kaya ito ginagawa ng isang grupo mula kay Pacquiao dahil gusto nilang makabawi man lang kahit konti sa ginastos so ang kabayan ha kampo ni Pacquiao yun ha pero ang pinupustahan niya ang kabayan si Lini at saka si BBM dahil nga sabi daw dito sabi dito sa balita gusto raw bumawi ang kampo ni Pacquiao sa mga gastos na sa kumpanya mga kabayan <laughs> ay gusto kong bumawi o de kung ayaw niya palang matalo bakit kumakandidato pa siya di ba dapat kung ayaw matalo huwag nang kakandidato o kaya itulong na lang niya sa mga mahirap nating kababayan yung mga gastusin niya dahil wala naman siyang pag-asang manalo mga kababayan ay ay ay kahit pakyaw dahil gusto lang makabawi man lang kahit konti sa ginastos nila sa kumpanya bilang tulong sa paboritong anak ni Mami Junicia. Yan po ang ang tawag diyan ng mananabong ay trabisia. Ano ba yung trabisia mga kabayan? Umaasa ang ng sulitaya kaya pupusta sa kabila. Sabi naman ng isang sabongyo. So ibig sabihin, si Manny Pacquiao nagpagpustahan na versus Lini at si BBM mga kababayan. So bakit? Bakit ganon? Dapat sarili niya versus BBM, dapat ang pustahan niya, sarili niya versus BBM plus 20 million. Baka pwede pa. TikTok influencers being paid for anti-BBM campaigns. Ay, nako. Mga, mga TikTok influencers pinabayaran para mag-anti-BBM from curated photos and videos to paid hacks and auto-likers on Facebook and Twitter to fake news and reading political team ups and now TikTok influencers are now allegedly mga kapatid in the pocket of Pinklawans receiving huge amount of money pati ba yan babayaran nila mga trolls nila sa, tik sa TikTok, Facebook at sa Twitter magkano kayong binabayad sa kanila mga kababayan yun ang tunghayan natin the latest social media opus from Lenis Dirty Tricks Department entered MTBN's radar and so we took a deeper proof fact check TikTok influencers are being paid to do anti-BBM campaign mga kababayan yun ito inaamin na talaga Diba nung nakaraang araw, yung mga editor ng mga pahayagan ay nagdadalawang isip na silang tumanggap mga kababayan ng mga ads na dirty ads na fake news galing kay Lenin dahil nasisira na po sila mga kababayan nasisira na yung mga editors na tumatanggap ng mga fake na news. Kaya nagdadalawang isip nila, nagdadalawang isip nila kung tatanggap pa sila or hindi na. Yan lang po ang ating may vlog ngayon mga kababayan. Salamat sa inyo. Again, George sa Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, huwag kalimutan mag-like at mag-share. Mag-commento sa bandang ibaba para malaman natin ang inyong mga opinion sa video nito mga kababayan. God bless po. Stay safe and healthy always. Thank you.